જાવામાં કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ શું છે અને કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડ કેવી રીતે કરવું અહીં આપણે વાપરી રહ્યા છીએ ઉબુન્ટુ આવૃત્તિ 11.10 OS Java development kit 1.6 Eclipse 3.70 આ ટ્યુટોરીયલ અનુસરવા માટે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે એક્લીપ્સ મદદથી જાવામાં કન્સ્ટ્રક્ટર કેવી રીતે બનાવવું જો નથી તો સંદર્ભિત ટ્યુટોરીયલ માટે નીચે દર્શાવેલ અમારી વેબસાઇટ જુઓ કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ શું છે ક્લાસ માટે બહુવિધ કન્સ્ટ્રક્ટર વ્યાખ્યાયિત કરો તેઓ પરિમાણો નંબર અથવા ટાઇપથી અલગ હોવા જોઈએ ચાલો હવે જોઈએ કન્સ્ટ્રક્ટર કેવી રીતે ઓવરલોડ કરવું એક્લીપ્સ મારી પાસે બે વેરિયેબલ અને એક મેથડ સાથે ક્લાસ સ્ટુડન્ટ છે ચાલો પ્રથમ પેરામીટરાઈઝડ કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવીએ તો ટાઈપ કરો સ્ટુડન્ટ કૌંસ અંદર ઇન્ટ નંબર અલ્પવિરામ સ્ટ્રીંગ the name કર્લી કૌંસ અંદર ટાઈપ કરો roll number is equal to number and name is equal to the number તો આપણી પાસે કોઈપણ પેરામીટર વગરનું કન્સ્ટ્રક્ટર છે ચાલો આ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરીએ તો નેમ મેથડમાં ટાઈપ કરો ન્યૂ સ્ટુડન્ટ કૌંસ અર્ધવિરામ આપણે એરર જોઈએ છીએ તે કહે છે કન્સ્ટ્રક્ટર સ્ટુડન્ટ ઇસ અનડિફાઇન્ડ કારણ માત્ર એ છે કે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર બે પેરામીટર સાથે બનાવ્યું છે અને આપણે પેરામીટર વગરનું કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરી રહ્યા છીએ તો આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવું પડશે તો કૌંસ અંદર ટાઈપ કરો 22 અલ્પવિરામ ડબલ અવતરણ ચિહ્ન અંદર રામ આપણે જોશું કે એરર ઉકેરવામાં આવેલ છે ચાલો મેથડ કોલ કરીએ તો ન્યૂ આગળ ટાઈપ કરો student S equal to new student હવે ઓબ્જેક્ટ એસ નો ઉપયોગ કરીને સ્ટુડન્ટ ડિટેલ મેથડ ફરી કોલ કરો પ્રોગ્રામ સેવ અને રન કરો આપણે આઉટપુટ 22 અને રામ જોઈ શકીએ છીએ હવે કોઈપણ પેરામીટર વગર કન્સ્ટ્રક્ટર વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો ટાઈપ કરો સ્ટુડન્ટ કૌંસ કર્લી કૌંસ અંદર roll number ઇકવલ ટુ 0 અને નામે ઇકવલ ટુ ડબલ અવતરણ ચિહ્ન અંદર હાયફન એટલે કે કોઈ નામ નહીં તેથી હવે આપણે કોઈ પણ પેરામીટર વગરનું કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરી શકીએ છીએ તો ટાઈપ કરો student s1 equal to new student કૌંસ અર્ધવિરામ આ સમયે આપણને કોઈ એરર મળી નથી કારણ કે આપણે કોઈ પણ પેરામીટર વગરનું કન્સ્ટ્રક્ટર વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે પછી s1 dot student detail program save અને રન કરો તો આઉટપુટમાં આપણે શૂન્ય અને ડેશ જોઈ શકીએ છીએ અને પછી ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે આ કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ છે આપણી પાસે અલગ પેરામીટર સાથે બે કન્સ્ટ્રક્ટર છે બંને કન્સ્ટ્રક્ટરને ચોક્કસપણે સમાન નામ હશે તો પેરામીટરની ટાઇપ અને સંખ્યા પર આધાર રાખી કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે ચાલો કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગના ફાયદાઓ જોઈએ ધારો કે બે પેરામીટર સાથે કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરીએ તો ટાઈપ કરો student s3 equal to new student હવે કૌંસ અંદર ધારો કે પ્રથમ નામે આર્ગ્યુમેન્ટ અને પછી roll number આપ્યું છે ચાલો જોઈએ શું થાય છે તો ડબલ અવતરણ ચિહ્ન અંદર રાજુ અલ્પવિરામ 45 આપણે એક એરર જોઈ શકીએ છીએ જે કહે છે constructor student with the parameter string comma int is undefined તો ચાલો કન્સ્ટ્રક્ટર વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો ટાઈપ કરો સ્ટુડન્ટ કૌંસ અંદર string the name અલ્પવિરામ int r number તો અહીં પ્રથમ પેરામીટર સ્ટ્રિંગ છે અને બીજું પેરામીટર ઇન્ટ છે પછી કર્લી કૌંસમાં roll number equal to r number લખો અને નામે equal to the name program save કરો હવે આપણે જોઈએ છીએ કે એરર ઉકેલાઈ છે ચાલો મેથડ કોલ કરીએ તો s3 ડોટ સ્ટુડન્ટડિટેઇલ પ્રોગ્રામ સેવ અને રન કરો તો આપણે આઉટપુટ જોઈ શકીએ છીએ 45 અને રાજુ અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરીએ છીએ આપણે પેરામીટર જે પાસ કરીએ છીએ તે વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે આપણે વિવિધ પેરામીટર સાથે બહુવિધ કન્સ્ટ્રક્ટર વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે તેથી યોગ્ય કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડ થાય છે તેથી આપણે હવે માત્ર એક પેરામીટર લેતું કન્સ્ટ્રક્ટર વ્યાખ્યાયિત કરીશું જે રોલ નંબર છે તો ટાઈપ કરો સ્ટુડન્ટ કૌંસ અંદર ઇન્ટ નમ કર્લી કૌંસ અંદર roll number equal to num અને નામે ઇક્વલ ટુ no name હવે ચાલો આ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરીએ તો ટાઇપ કરો સ્ટુડન્ટ s4 = new સ્ટુડન્ટ વખતે આપણે માત્ર એક આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીશું તો ચાલો 6 1 પાસ કરીએ પછી s4 dot student details program save અને રન કરો તો આઉટપુટમાં આપણે રોલ નંબર તરીકે 61 અને નેમ તરીકે નો નેમ જોઈએ છીએ આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે ન્યૂ એક્ઝિક્યુટ થાય છે ત્યારે યોગ્ય ઓવરલોડ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે સ્પષ્ટ કરેલ પેરામીટર પર આધાર રાખી યોગ્ય કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડ થાય છે આ રીતે કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ થાય છે તે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ વિશે કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડ કરવું અને કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગનો ઉપયોગ સેલ્ફ એસેસમેન્ટ માટે એમ્પ્લોયી ક્લાસ માટે બહુવિધ કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવો